吃完了，有你看，那我喜欢吃这个，那你喜欢吃哪个？那喜欢吃什么的？那你喜欢吃，我喜欢吃这个，那你喜欢吃哪？那你要先煮啊。嗯。我吃刚刚那个。你看我。好，那个胡子那个。你等一下，我等一下投进那个。哦，投进。嗯，那我再投这个。啊？ 丢的，不要用丢的，不要用丢的。蔬菜那用丢。咦，用放好好的放。你用丢的，我这不是用丢的，不是这样玩。怎么吃？你还没有开始煮，你要煮一百秒，你赶快按。啊，老板，我要煮一百秒，可以吗？这样吗？一零零啊，这是一百秒吗？你看。 这不是啊，这个不是一啊。为什么你要帮我用一百呢。 <laughs> 这样才是一百秒啊。一一百秒。 <clears throat> 对，一百元，一零零啊。对，好。那你会再用，用一次一零零吗？ 啊，一零零在哪里？这个。这个是一零零吗？一。这不是一呀。我说这个是一。是啊，那个是一，但是这样不是一零零。零啊。那还有一个零呢。啊？你按错了。 哦，三零零哦，那我要一零零。果果果果果果果果果果果果，啊，有一零零吗？嗯？在哪里一零零？那哪一个是要？一个在这里，一个。哎，这样才是一零零啊。

嗯嗯